Kita lah di gelar Setan Amino Rashid. jalan Aku nampak ni apa Air tebu Tapi jalan aku duduk Sampai Berhenti Lepas tu Ini apa Si Rahim sampai juga kan Lepas tu Eh Aim dah sampai dulu Lepas tu baru korang ha. Ah. Korang hilang flag tu kan Cari kan Kali Kat depan tu kan Ada satu Kedai-kedai Kedai Terbaring kat situ tau Rokok dah habis Rokok dah habis Dia ni rokok, apa Rokok apa dia beli eh takut takut lah. Tak apa, tenang. Trail dekat mana ni? Ini nak ke gaji. Nanti aku aku pergi ni ni apa dah skill. Ini kan. Bila habis kerja kan, pergi cari Dua orang. Dia pun kau gaji baik oh. Dah macam pedang saya. <laughs> Dia buat pedang kau. <laughs> Wah, ini teknik sakit sih. Okey, swing. Ah, ah ah, ah, ah. Sakit kat mana? Kat the oh. webbing dia. Eh? Yeah. Uh. Dia kena pakai gloves ni. Yes, correct. Ini tak boleh. Nak kena belajar. Kayu kau nak support punya tempat pun. Ha. Kena support. Ah, jaga kayu takut you overswing. Ha. Ah. Besi ah, batu kat depan Ini teknik slice. Slice of lemon eh orang cakap kalau cakap basah. Hmm. Yang penonton jangan ketahukan aku eh aku baru first time. kita semua budak baru belajar. Yeah. Kampung Parang tu, ini Parang tu juga. Itu, Parang juga sampai habis. Sebab itu, cakap engkau Parang, aku cakap Anja. Parang tu eh, aku rasa lagi ini apa, kira lagi sesuai bagi aku lah. Kalau dia sepakat. Ha. Eh. Ah. Aku cakap Anja, aku okay. Ini yang Parang yang ini, ah. main Parang tu kan. Okay. Aku dah potong tu kan. Aku buat, aku buat siang, aku cakap lebih dia aku, aku buat kedai. Ah. Jadi dia tak sempat siangkan kan. Ah. Dia cakap, eh, ini, ini eh, yeah. aku cakap. ah, that's super easy, yeah. Don't worry. Even if it hits my head. But try not to. Yeah. With more force. Yeah. Now I'm using a bit of more force. Okay. Woohoo! Nak buat apa Dre? Ni nak potong ni. This is the method. Why do you choke the chopper? Try to hold, grab the handle, ah. see if that feels better. Okay, boleh. Accuracy. Eh. How about I have your finger mm. around the handle? Ah, like that. Okay. Feels better, right? Okay, let's do that. Oh, I think it's your natural <laughs> habit. Yeah. yeah. Very easy. Okay. So, the limbing, what do you think? Uh, yeah. Not much force needed, just because of the weight. You just need to swing it and control. Okay. There's no force necessary. Okay, I, I see you tend to hold the buoy mm -hmm. with your fingers at the top. So like you are almost choking the yeah. chopper. I, I want you to like try, like swing it, just holding like that, yes. Right, this is the uh, day three. Yeah, not natural for me to hold like that. It's better, right? Yeah, it's better for me to hold like this. Oh, so it's personal preference. Yeah, personal preference. Can you can you use the finger chop and uh, choke the chopper and then delimb the branches and see if that works for you. Uh-huh. Is that better? I think it's the angle that we are at. Yeah. It's kind of difficult. This branch is pretty stringy actually. Yeah. Eh? yeah, I think this is better for me. Choking. Yeah, the way on the finger chow. Yeah. All right, and then swing. Yeah, pretty soft. Okay, now. Ah, yeah. Ah, gitu. Yeah. Okay, now twist. Twist the wood. Jangan takut ni tip dia patah je. Ah. Uh. <laughs> boleh dapat ekor ni. Go. Try to break it if you can. <laughs> Okay, now twist. Twist the wood. <laughs> Victor Lim you kan. Don't worry. Victor will take care It's true, of the blade. you masukkan ke dalam sikit. Ah, okay. Ah. Eh, okay. One more time. Ah, dia ada saya. Teringat eh baru-baru punya gitu eh. Ah, lama-lama <laughs> macam gitu aku pelik lah eh. Bezanya lama-lama. Ah, lama-lama gini. Eh. Oh eh, dia hijau. Eh. Ya, yeah, kita tuah. Oh, so fibrous. Is that good wood? Apa right mak ni hujan-hujan? Tak, dia satu basikal lah. semua saya pakai lah. Okay dah keluar macam putih-putih ni kan. Alright. Okey buat kindling. Tapi jangan pakai dia. Yes. Ni berat juga sih. Ha bersihkan. Habis kan? Tak, ni ni lebih senang. Okey. The less surface area. Aku, okay. aku rasa sini lebih senang dia kat ujung tu. Hmm. Macam dia, dia panjang. Lah, Okey. Sekejap eh. Oh, buat lagi, buat lagi. Dia, dia, English translation ni apa? เลยเขาเรียกว่าให้กระ